नमस्कार साथियों मैं महेश भारती आप सभी का दहसूस पर स्वागत करते हैं मानवता अभी भी जिंदा है ये मिसाइल कायम की है मुंबई के बिजनेसमैन अमैया हेते ने जो वर्तमान में एडुमनेर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के प्रबंध निदेशक हैं आइए जानते हैं उन्होंने क्या मिसाइल कायम की है मानवता की उसके बारे में झारखंड के जमशेदपुर के रहने वाली तुलसी रोड किनारे रोज़ाना आम चुनकर बेचती है क्योंकि वो पढ़ती है अब पढ़ती है पढ़ने के अलावा वो खाली समय में रोज़ाना जो है सुबह आम के बगीचे से चुनकर रोड किनारे बेचती है इसलिए कि वो उन पैसों को जमा करके एक मोबाइल फैन फ़ोन खरीदे और मोबाइल फ़ोन खरीद कर ऑनलाइन जो क्लास हो रहा है उसको अटेंड कर सकें रोज़ाना की तरह वो आम बेच रही थी उस समय अमैया हेते उसके तुलसी के पास आम खरीदने के लिए पहुंचते हैं बातचीत में उन्हें पता लगता है कि तुलसी को मोबाइल फ़ोन की आवश्यकता है पढ़ने के लिए तो अमैया हैते ने निर्णय लिया कि हम जो है इसको मोबाइल ज़रूर दिलाएंगे तुलसी के पास कुल बारह आम थे अमैया हेते ने पूरे आम की कीमत एक लाख बीस हज़ार रुपया लगाया प्रत्येक आम की कीमत दस हज़ार रुपये तुलसी के मोबाइल का भी रिचार्ज साल भर का करा दिए हैं ताकि वो पढ़ सके तुलसी के माता पिता ने अस्सी हजार रुपये फिक्स कर दिया है ताकि तुलसी आगे पढ़ सके ये मिसाल अमैया हेती जैसे बिजनेसमैन बड़े दिल वाले लोग करते हैं शायद हमारे देश में इस प्रकार के बहुत सारे दिल वाले हो जाएं कि बहुत सारे गरीब गुरबों का कल्याण हो सके हम शुभकामना देते हैं हार्दिक शुभकामना देते हैं अमैया हैते जी को जो उस गरीब बच्ची के लिए उन्होंने ये किया दूस की पूरी टीम उनको शुभकामना देती है अमैया जी जिंदगी में आप कहीं भी रहें इसी प्रकार सेवा भावना सबके प्रति बनाए रखें मिसालें महिलाओं में आगे बढ़ने की कुछ करने की इच्छा जागृति आती है इसलिए आप कहीं भी रहें निराश न हो आगे कोई ना कोई जो है आपके लिए ज़रूर इंतज़ार कर रहा है ज़रूर आपके सहयोग के लिए खड़ा है जल्दी हो जाए गलत डिसीजन नहीं लें आज के लिए इतना ही आपने हमको सुना इसके लिए धन्यवाद चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें ताकि हम आपके लिए कुछ विशेष महिला स्पेशल अंक में ला सकें